Inila compilasi kuramamati. Enjoy. Music. Sakit hatiku. Sakit, sakit hatiku. twice come to do. Terima kasih telah mengajarkanku beratnya perjuangan dan sulitnya melupakan. music, Logi oh, oh, Gucht.